Офицеры, руководящие штурмовыми группами, обсуждают вопросы координации дальнейших действий. Проговаривается каждая деталь, каждый шаг внутри зачищаемого здания. Офицеры постоянно получают доклады солдат. В основе плана лежит информация, полученная от тщательного наблюдения за передовыми позициями. План операции прорабатывался с учетом мнений рядовых бойцов. два танка направляются к складским помещениям, находящимся за торговыми центрами у площади. Впереди перед танком возведенная солдатами баррикада для перехода улицы под обстрелом снайперов. Высота этой стены из мешков с землей не менее двух метров. Первый танк, подойдя к стене, бьет по боевикам корпусом сминает мешки и вступает на ничейную территорию. Под пулеметный огонь танкисты начинают движение вперед. Им сейчас необходимо не пропустить выдвижение гранатометчиков. Цель танкистов – это высотное здание впереди. Подойти к ним танкисты должны, разбив прилегающие корпуса складов, в которых оборудованы позиции боевиков. Также эти стены могут быть снабжены кумулятивными самодельными взрывными устройствами. Офицеру доложили, что впереди есть раненый солдат. Командир дает распоряжение взять еще одного бойца и помочь вынести раненого с поля боя. Пехотинцы отделение за отделением начинают движение в сторону бизнес-центра, в котором закрепились штурмовые группы. Прежде чем начать двигаться вперед, танкисты поэтапно расстреливают колонны высотки, так как оттуда исходит постоянная угроза обстрела автодороги и позиций сирийской арабской армии. По окончании первого этапа операции офицеры проговаривают второй. Также они сейчас координируют свои действия с танкистами, работающими от них в 300 метрах. Танкисты постепенно переносят огонь вглубь, в направлении центра Джобара. БМП направляется к пехотинцам для эвакуации раненого и подвоза боеприпасов. Сейчас важно быть внимательными, чтобы не пропустить гранатометчика боевиков. Перезаряжание орудия под пулеметный огонь, чтобы не дать боевикам поднять голову. БМП отходит, увозя раненого. Критически важный норматив оказания помощи в первые 40 минут с момента ранения в сирийской арабской армии стараются всегда выполнить. С момента ранения солдата не прошло и 10 минут. Несмотря на работу снайперов, он вывезен с поля боя, и первая медицинская помощь будет оказана через 5 минут. Зачистив пространство впереди из пулеметов, танкисты осторожно начинают движение вперед. Из этих зданий боевики могут поддержать огнем атакуемых террористов в бизнес-центре. Чтобы не дать им возможность атаковать пехоту, танкисты разбивают пути коммуникации группировки. Экипаж второго танка внимательно следит за первым – и готов в любую минуту прийти на помощь. Огонь наносится по строению справа, который тоже под контролем террористов. Они выкладывали в интернет видео, как из этого здания били по танкам из РПГ. По рации докладывают, что здание взято. Идет зачистка и разминирование. Следующая группа солдат идет вперед для закрепления на взятых позициях. Давайте вперед! Вперед, красавцы! Вперед, герои! За Сирию! Под прикрытием танка вперед прошли наводчики и пехотинцы. Теперь они прикрывают танк от гранатометчиков и указывают танкистам на новые цели. Сейчас все главные события разворачиваются внутри этого бизнес-центра. У солдат и офицеров несколько задач – зачистить, разминировать и закрепиться. Все это в десятки метров от боевиков, которые могут появиться в любой момент из подземного хода или выйти из своих убежищ. Получив новые глаза, танк осторожно начинает движение вперед. выстрел и перезаряд орудия под пулеметную очередь. Танк планомерно зачищает здание осколочно-фугасными снарядами и осторожно движется вперед. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.